rero ku cyatsi cyitwa umukunde ndashaka ko tukivugaho kirakora uragenda ukajya mu ishyamba rero ugafata cya cyatsi cyawe ukakizana mu rugo ukagisekura cyangwa se ukakivuguta ukakivuguta cyane kikaba agafu ariko icyakorohera ni uko wagisekura ku bantu uherereye mu mujyi wa kigali benshi usanga nta sekuru bakunda kuba bafite ufata ka gasekuru gatoya kakandi gasekura tungurusumu ukabisekura bya byatsi byawe uvuye kwizana byitwa umukundi ukabisekura ukabisekura bikaba ifu bikaba ifu uri hose witinya gukomeza kumva ko gutereta bakubenga bakubenga ni uko ufite icyangiro shaka uburyo ushyiraho igikundiro kuko none se nutabishakisha bizakwizanira ukajyaho ugatangira rwego ngo ku umusatsi ngo ninkaraga ngo ningira ngo direde ngo nimpinduka gutya ngo nitangira kwambara nta pokese ngo nibwo ngo abakobwa bazankunda ubizi utese ko ibyo bazabikunda wowe fata icyo cyatsi ugikoreshe mu buryo mba nakubwiye neza ubikoreshe neza kandi bizakora abakobwa ushaka bose bazagukunda bazagukunda nibinagucanga ukabura uburyo ukavuga ati bino bintu ndabigenza umpamagare mpamagare kwigishe neza ukuntu ugomba kubikora hm? mujye mupinga ibintu mwabanje kureba bino bintu birakora cyangwa ntibikora bino bintu birakora ngemba narabikoze narabanje nza hano kubibabwira narabanje ngewe kubikora birakora ni bizima kandi bino bintu ntimukabisuzugure yego niba ukeneye akazi ubona waragiye gushaka akazi ahantu hatandukanye bikanga koresha icyo cyatsi ni icyatsi ntabwo ari ibintu byatwakuye ngo mu bakurambere ntabwo ari ibintu twakuye imana iba yaragize neza ikaduha ubwenge niba si ubwenge imana yarabumbaye bwo kumenya icyo cyatsi n'uburyo ki bo bikagenda neza kuki wowe nabikubwira ukanga kubikoresha bikore wibigerageza wowe bikore bizakunda hello guys hello nk'ibisanzwe mwese mwese mbahaye ikaze noneho ni ngewe uri kubaha ikaze kuri yero tivi nabaye umusangwa nk'ibisanzwe noneho rero mwese abakurikirana yero tivi abari mu mahanga atandukanye abari mu gihugu cyacu cy'u rwanda mwese ndabasuhuje cyane waramutse amahoro abari mu mahanga ubu ngubu harimo abakiryamye butaracya abandi bwakeye bitewe n'igihugu uherereyemo waramutse amahoro kandi nabwo mm, waramutse nabi bitakunze ko bigenda neza nabwo ebana sori sori uyu munsi ntabwo byagenze neza ariko ejo bizagenda neza ntabwo bihora ari byiza hari igihe byanga hari igihe byemera ndabasuhuje rero cyane ni wa wundi ubakunda mumenyereye nyiramana solange ufite umugabo umwe n'abana babiri yego nk'ibisanzwe rero kubera ko nkomeza kubona urukundo mugenda munyereka n'ubundi nagarutse kuri yero tivi ndabakunda cyane rero nje noneho kubabwira ikindi kintu mwabantu mwabantu mwe nge mbabwira ibintu bikora mbabwira ibintu bikora mbazanira ibintu byiza he. umva nanone nagarutse bakunze nagarutse ndabizi ko ndi inshuti yanyu nkunda cyane muranabinyereka kandi cyane cyane rero nagarutse nanone narinje kubabwira ku kimera ku bimera byacu dukunda gukoresha cyane cyane bya bindi tuba twarasuzumye tukamenya neza ko bikora bya bindi tuba twarigerageje twebwe tukamenya neza ko bikora yego rero nagarutse nanone nje kubabwira ku cyatsi cyitwa umukunde ku cyatsi cyitwa iki umukunde yewe yesu we nje kubabwira ku cyatsi cyitwa iki umva umukunde ni icyatsi gisanzwe kiboneka mu mashyamba atandukanye waba utawuzi niba utawuzi ngewe uzampamagare nzawuguha umva imikunde umukunde icyatsi cyitwa umukunde kiboneka mu mashyamba rero atandukanye abari mu ntara zigiye zitandukanye icyo cyatsi cyitwa umukunde abantu bose barakizi <laughs> umukunde ni icyatsi gikora harimo abantu babikoresheje babizi harimo abantu batarabikoresha ubwashize naje mbaganiriza kuri cya giti kimerera mu kindi kandi kirakora si mubizi ko gikora se abagikoresheje ndabasuhuje abantu bagikoresheje kirakora rero ku cyatsi cyitwa umukunde ndashaka ko tukivugaho cyane kirakora uragenda ukajya mu ishyamba rero ugafata cya cyatsi cyawe ukakizana mu rugo ukagisekura cyangwa se ukakivuguta ukakivuguta cyane kikaba agafu ariko icyakorohera ni uko wagisekura ku bantu uherereye mu mujyi wa kigali benshi uh, usanga nta sekuru bakunda kuba bafite ufata ka gasekuru gatoya kakandi gasekura tungurusumu ukabisekura bya byatsi byawe uvuye kwizana byitwa umukundi ukabisekura ukabisekura bikaba ifu bikaba ifu wamara kubihindura ifu noneho ukabyanika cya cyatsi kikuma cyamara kuma noneho ukajya ufata ugafata agafu ukagashyira mu ntoki ukakavungura neza kakanoga cyane ukakavungura mu ntoki neza ugafata amavuta waba wisiga gikotori waba wisiga y'amazi ugafata ya mavuta ukavugutamo gutya mu ntoki ukabikora kijya gukora nka cya kindi ariko iki noneho ni akarusho ni akarusho iminota ubikoze uvuye aha ngaho usohotse hanze yewe gihita gikora noneho cyane cyane ako kanya ukikisiga kirakora kirakora wowe wisige bikore ukibona ikiganiro ukaba neza ahantu hari umukundi genda ubuce uce umukundi uwuzane usekuru uhindura agafu ukanike ndizera ko uramutse ubikoze mu gitondo kageza nimugoroba kumwe gafate ubikore wisige mu maso uvuga uti wa muti we ndashaka ko ukoramo muri ubu buryo ndashaka ko uriya muhungu aza ankunda ankunda kubera ko abantu mwe hariho ikibazo kiri hano hanze hariho abantu badakundwa ni ibintu biri ibi bintu bireze njyewe ibi bintu ibi bintu mba mbabwira ni ibintu ndebesha amaso hariho umukobwa ugasanga umukobwa yaheze iwabo umukobwa aricaye nta banamutereta bikanga bagutereta bikanga noneho ukajya gusigara wicara ukibaza ese ikibazo ni njye cyangwa ikibazo ni abantereta wa musore we uratereta bikanga ugashakisha bikanga watereta abakobwa bakakubenga ukajya wihura wisuzuma ese ndi mwiza ndimuse ni ukubera iki ni uko ese iyi sura yanjye abakobwa ntabwo bayikunda icyo ni icyangiro ntabwo ikibazo ari uko utari mwiza ikibazo si uko ufite isura abakobwa badakunda wa mukobwa nawe ahura ugasanga wagiye ugasanga utajya kujya uhanuza amavuta menshi na tirere yawe isura yawe niyo nziza niyo umuhungu azakunda sibyo na kirere yawe niyo ikubereye wijye gushakisha ubwiza mu mavuta witukuza uruhu rwawe ukaruhindanya ukaruhindanya ukaruhindura rugaso ninde washatse washatse isura isura y'igikara ninde washatse isura y'igikara imibiri yombi se ngo agure amavuta yisige ya mibiri yombi ize rwose ubone ni fureshi mu maso ubone iri gusa neza ariko inzobe barayihiga pe bakayibona ariko biriya ntabwo ari byiza icyiza niba ubona udakundwa kubera ugatangira gutekereza ngo ni ukubera ngo ngo ngo ndi igikara wagikurahe ko igikara gihenda he nk'ubu ngubu ngewe yesu we wamuraye iya ikintu nari kubabwira rero nari kuba kubarangira umukunde wa mukobwa we ntabwo kuba utari inzobe ntabwo ariyo mpamvu batagukunda kuba uri inzobe ntabwo ariyo mpamvu bagukunda ah, ah, ahubwo wowe niba wumva ukeneye gukundwa utagiye kubishakisha mu mavuta utagiye kubishakisha ngo nihindure isura ngo niyo mpamvu ndi bukundwe oya fata amavuta yawe asanzwe wafata gikotora wafata amavuta y'amazi ushyiraho ka gafu wanitse ka kandi wisige uvuga amagambo uvuga uti ngewe ndashaka ko abakobwa abahungu bankunda ndashaka ko abahungu bankunda ndashaka ko runaka nkunda mwimubwire mwibaburireho ese nutabivuga mvuga uzaguma iwanyu urumva ukeneye kuguma kwishyiga nako ngo nikumba ngo ngo ni ngo ni kuri gaze iyo muri viziyo ni kuri gaze ntabwo bikiri kwishyiga ya none se urumva ushaka kuguma kuguma kuri gaze wa mukobwa urumva ushaka kuguma kuri gaze koko fata ukoreshe icyo cyatsi cyitwa umukunde bizemera ugisohoka rero mu nzu ukijya hanze uvuye mu nzu uragiye ugiye ku muhanda uzaba wirebera wa wundi utagusuhuzaga azatangira ngo eh, ngo bite korodi mukamba amakuru uzatangira wireba ugatse hari icyo nakozara byagenze gute ni uko wakoresheje cya kimera ibi bintu ntimukabipinge bino bintu birakora birakora ntukabipinge ngo wumve ngo ngo se ngo buriya ngo koko wabikoze ariko ubundi ugahakana warebye ko bidakora bikore birakora rero wa musore we ahantu uri hose witinya gukomeza kumva kuri gutereta bakubenga bakubenga ni uko ufite icyangiro shaka uburyo ushyiraho igikundiro kuko none se nutabishakisha bizakwizanira ukajyaho ugatangira rwego ngo n'intereko umusatsi ngo n'inkaraga ngo ningira ngo direde ngo nimpinduka gutya ngo ntangira kwambara nta pokese ngo nibwo ngo abakobwa bazankunda ubizi utese ko ibyo bazabikunda wowe fata icyo cyatsi ugikoreshe mu buryo mba nakubwiye neza ubikoreshe neza kandi bizakora abakobwa ushaka bose bazagukunda bazagukunda nibinagucanga ukabura uburyo ukavuga ati bino bintu ndabigenza umpamagare mpamagare nkwigishe neza ukuntu ugomba kubikora hm? mujye mupinga ibintu mwabanje kureba bino bintu birakora cyangwa ntibikora bino bintu birakora ngemba narabikoze narabanje nza hano kubibabwira narabanje ngewe kubikora birakora ni bizima kandi bino bintu ntimukabisuzugure yego niba ukeneye akazi ubona waragiye gushaka akazi ahantu hatandukanye bikanga koresha icyo cyatsi ni icyatsi ntabwo ari ibintu byatwakuye ngo mu bakurambere ntabwo ari ibintu twakuye imana iba yaragize neza ikaduha ubwenge niba si ubwenge imana yarawumaye bwo kumenya icyo cyatsi n'uburyo ki uzajya ukoreshamo bikagenda neza kuki wowe nabikubwira ukanga kubikoresha bikore wibigerageza wowe bikore bizakunda bizakunda ndabakunda rero nakagaruka mba mbafitiye utuntu twinshi utuntu twinshi cyane rero ukoresha icyo cyatsi ujye gusaba akazi bizemera uwo mukobwa ushaka azagukunda wa mugabo nawe ubana n'umugore wawe kuri kuri tagati hari uburyo bubana ngo ngo twasinye ngo ngo ugiye ngo tuzabanira ngo nikirangira ngo e wa mugore we <laughs> niba umugabo yararwaye igihe niba umugabo yirirwa avuga njye nzigendera njyewe nzigenda ariko ajyaye agiye he ariko agiye ati koresha ubwo buryo uzarebe ko azava aho ngaho azagenda se ajya hehe ni uwawe yagiye kwemera ko mubana ari uwawe kuki se atasanze abandi ntibari bahari se mbere y'uko mubana koresha wowe ubwo buryo nakubwiye ni uburyo bwizewe bwiza budatera ingaruka ku muntu ku mubiri bikore kandi uzampamagara umbwire uzampamagare rero kuri zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe ndabakunda mujye mukomeza ni ukuri mu nkunde namwe kandi mva ibintu byose agenda babwira ni iby'umumaro kuri mwe ndetse nanjye uba wabanje kubisuzuma nkabikora nkabikorera ubushakashatsi nka mekinga shuwa ko ari byo yego Ne mpamvu rega munankunda eh, ndabakunda cyane bayi